reden. Kleinen riesen Drecksschwein. Ich prügel die Scheiße aus euch draußen. Kommt zu mir und legt euch mit mir an. Keine Angst von euch, kleinen Pisser. Metal, Leute.